Santa Perpètua té una ubicació geogràfica privilegiada, sí? perquè estem dins del cinturó industrial de Barcelona o dins del cinturó metropolità, molt a prop de la capital, i amb uns accessos extraordinaris per anar cap a Girona, cap a Tarragona, cap a tot arreu. Això ho ha d'aprofitar. També té molt bo la xarxa de polígons industrials. Això que és el nostre actiu, que és un del sector secundari, com que no tenim platja que puguem explotar, és, és, és, ni tenim ramaderia i agricultura que explotar, és el que, eh, on s'ha d'enfocar la, la tasca per generar eh, puestos de treball. Crec que és el que toca, a més, i és un, una feina que l'Ajuntament fa pel teixit empresarial, però sobretot pels eh, ciutadans de la població. Eh, a mi m'és més fàcil contractar, a mi o qualsevol empresari de Santa Perpètua, contractar a persones de Santa Perpètua que no pas de l'àrea del Llobregat, que perderien hora i mitja només en desplaçaments no? cada dia. Jo crec que aquesta labor, a part d'important, és obligatòria fer-la. Em consta que des de l'Ajuntament, no només de Santa Perpètua, sinó del que ells denominen Eix de la Riera de Caldes, que suposo que el riu és el que dona nom a tota una sèrie de pobles que estan comunicats des de Sant Manat fins a la Llagosta, sí? estan desenvolupant un projecte que en diuen Logis eh, Eix Riera de Caldes, eh, que hi haurà el projecte d'una terminal intermodal a, a la població de la Llagosta, i tenim el CIM, eh, que és Santa Perpètua, el CIM del Vallès, que està al costat, vull dir que la idea de que sigui el nucli, la intermodal, però tot el que hi haurà al voltant haurà de créixer per força per potenciar la logística d'aquest projecte. Contra més especialistes de diferents sectors treballin en qualsevol projecte, més visions diferents tens, eh, més fàcil és encertar-la. Sí? Eh, sentit comú, eh, que, que intento aplicar jo a la meva companyia. Eh? Eh, si tingués que desenvolupar qualsevol tema, tot i que fos molt especialitzat en una qüestió logística, també li preguntaria amb el financer què em costarà i amb el sí, comercial com ho vendrem això i amb el departament de màrqueting quin tipus de publicitat farem. Amb aquests projectes entenc que s'ha de tocar a tot tipus de teixit industrial, sí, sí, per què no?